Olha minha lamina, ela vai te cortar Não adianta gritar, ninguém vai te escutar Olha minha lamina, ela vai te cortar Não adianta gritar, ninguém vai te escutar Você quer me salvar, mas não vai adiantar Eu estou vazio, quero me matar Você quer me salvar, mas não vai adiantar Eu estou vazio, quero me matar Da tá porra da vida eu já tô cansado O meu peito tá quebrado As pessoas saíram do meu sempre fiquei logo pra baixo Eu até penso em voltar Mas ninguém pode me fazer pensar Olha minha lâmina, ela vai te cortar Não adianta gritar, ninguém vai te escutar Você quer me salvar, mas não vai adiantar Eu estou vazio, quero me matar Olha minha lâmina, ela vai te cortar gritar, ninguém vai te escutar Olha minha lâmina, ela vai te cortar Não adianta gritar, ninguém vai te escutar Você quer me salvar, mas não vai adiantar Eu estou vazio, quero me matar Você quer me salvar, mas não vai adiantar Eu estou vazio, quero me matar Estou me sentindo pessoas vão me esquecer Olha minha lamina, ela vai te cortar Não adianta gritar, ninguém vai te escutar Olha minha lamina, ela vai te cortar Não adianta gritar, ninguém vai te escutar você quer me salvar, mas não vai adiantar Eu estou vazio, quero me matar Você quer me salvar, mas não vai adiantar Eu estou vazio, quero me matar